Hai, Assalamualaikum. Saya Hani daripada Ampang. Saya memang customer regular Abang Denny. Rambut saya ni dah berpuluh tahun dah. Memang tak ada orang lain dah. Memang Abang Denny saja. So, hari ini saya nak buat color rambut. So, kita tunggu hasilnya. Semoga terbaik. Set my heart afire. saya dah tengok hasil dia saya tunjuk gambar dengan hasil memang sebiji 100% sama so memang saya berpuas hati lah. pasal tu lah saya memang akan senantiasa datang cari abang Denny dia pergi mana pun saya akan cari so hasil dia memang sangat memuaskan so memang tak ada komen daripada saya memang cukup satu komen saya puas hati so apapun 20 bintang untuk abang 10 bintang dia tak cukup ah, kena 20 bintang untuk abang okey So apapun I love you untuk semua customer yang belum cuba saya lalukan uh, segera datang kat sini. Harga pun murah, uh, facility memang 5 star, memang mewah punya, memang puas hati lah, Memang tak ada komen lain, memang puas hati je. okay. So letup tak saya punya. Memang cantik ke babun. Mwah.